hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi alaykum hurmatli hamyurtlar mana bugun biz qo'qon ofisidamiz ya'ni bugun bizda mehmonda nargiz opamiz ya'ni qo'qon shahri o'zbekiston tumanidan kelib o'tiribdilar именно bizning mana shu mo'jizaviy mahsulotlarimiz ya'ni nano balzamlarimizni ichib qisqa vaqt ichida o'zida tushunishunaqangi zo'r natijalar ko'rdi keling o'z og'zidan eshitsak assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar man anaqangi revmatizmidan artritidan yetti yildan buyon mana shunaqa artrit bo'lardim oyoqlarim shishardi o'g'lim mana shu kompaniyaga ishga kirib shu mana shu balzamni olib keldi besh kun bo'ldi ichganimga oyoqlarim suyaklari og'rimayapti tinch uxlayapman endi gapi to'g'risi kechasi hojatga kuni ko'p chiqardim chiqmay ham qo'ydim rosa yaxshi uxlayapman allohimga shukur mana shu chiqargan dorini chiqargan balzam chiqargan kompaniyaga mingdan ming rahmatlar aytamiz a'zo bo'linglar bag'i ham davlat ham soliq ekan bag'i davlatingizga davlat qo'shilar ekan sog'lig'ingizga sog'liq qo'shilar ekan mingdan ming rahmat shu tashkilotga shu kompaniyaga e'tiborlaringiz rahmat rahmat nargiza opa mana ko'rdingiz 5 kunda o'zida juda ham ko'p natijalar ya'ni e, nechchi yillik reumatizm, oyoq og'riq bo'lgan uyqusi bo'lmagan, mm-hmm. tunlari bedor o'tkazgan vaqtlari bo'lgan ekan hojatga ko'p chiqadigan holatlar bo'lganda mana shu nano balzamni ichib 5 kunda o'zlarida juda ham yaxshi natijalar ko'rdi sizlarga ham tavsiya qilamiz mana shu nano balzamni ichib sog'lig'ingizni tiklang kompaniya 那些 killings 那个库图卡拉斯。Stay home, stay safe with Global Trend from Dubai。母亲八十二岁，今年那个吃了药以后效果特别好。第十天以后，他的那个症状出现拉屎拉出了是羊屎蛋蛋硬结卷子。现在是我又买了第二瓶，他现在新。 心气呃气短的这个毛病已经。Global trend. Global trend. Very good. Super. Yeah, super, super good. <laughs> Emmanuel is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel Ghana. Very good. My friend. <laughs> Ты с нами, а значит ты победитель.